kan kurang belajar tobat naik sepedaknya belajar hela mi meeting ngolong tas ngolong nga batang tas nga batang kasdol bah lama gitu kapan jauh sepeda gede eletik eh, warari udahpeda rodana tilu hela Aduh tilu diangkat baik bisa ngolonglaitukura guling guling lama suku mulus sebab na <laughs> kena jari-jari malulu ngolong kas ngolong nga batang di nga batang baikababara mingguado mau belajar boro-boro datang kas datang ka batang selesai naonlam tobatan tobat Masya Allah belajar belajar namunun naik sepeda belajar lamun nulis belajar maca Quran gettinangehijiken ka kar maca belajar tobat gesarwah belajar ke lamun guys belajar orang bisa lamun guys bisa datang ke ahli naik motor gate mimiti belajar bisa bisa boh ahli lamun guys ahli naik motor di Cha Cha masalah bo naik motor belajar hela naik mobil ge belajar hela belajar ke bisa ga bisa lihe naik sampaia belajar guys belajar bisa guys bisa kurang tobat ku naon tadi pelajaran hela pelajaran guys belajar ke bisa guys bisa kali lemun guyslihe salah setik tobat salah setik tobat salah setik tobat kabelah dituna lain diuk di masjid lain diup di kamar lain diuk di mushola tapi kerlempang ga astagfirlah haltagfir kepangker naik mobil gitu terus bahasafir

selalu istighbar kelempang istighfar kerdiuk istighfar di balama orang isli di jero is hanya Allahum mauningaia la muwak Allah ma uninga nya karenaha nya kalau samar-samar Allah mah nyawan kadiri urang urang ke istighbar kagus ya Allah sarajan kelempangkerdiuk kedi dulu balamamakr soangan ngede istighfar ke Allah Allah anummahuninyanya orang tehli nga lalihe disebut lagi jago naik motor li jasa jago nypirna li jasa jago naik sappedana li jasa kamcu-nacu jaguaan macuna jasa tobatnya jagoannya na tobatna li jasa diberre mam kugus ya Allah mam tobatan

Iia belajar tobat timimi mititi cecerikan datang kecerik beneran Tina belajar haju bisa nunga bisa kenaing ku lantaran ikhtiar siyanaknya antara kabladir ya jadi ahli tobate lantaran setiap detik Site tobat berarti yateullo baba balik nakaing hari Nolo baba balik nakaing nukas gitu ngaran natawawabhatitawawabullo ba balik nakain diberreema makom tobat diranan kuin seta ngaran ta dulu battobat nakaai nah lamun Allah gesmeka urang bawa orangrang tetawawab wari asma Allah tekaan ayaah asma Allah tetawajak Allah inallahhimtawa bin way hirim saynya Na Guya Allah temika resep kehambaan anakan tawa bin loba pisan tawa tobat nah loba ba balik nakain sedangkan kizate kapan tak tadi diaper detik per menit terus be tobat kain dispaing diber makomna makom tobat lanarannya Nanatawawab sedangkan A tawab asma Allah berarti kenyana bakal leleng tuh tobat ego gitu sebab nonon sebabnya nagus di bere tawab sedangken tawab ke asma Allah oke bakallah manehanna ditajaliken kugus Allah kugusya Allah lantaran manehan Nana mimitina belajar nggak legit-legitken dosa kemudian manehan anaka hmm, ngesuk-nge ke sifat-sifat anu bagus tinya bakal ditajaliken gugusya Allah lantaran asma Allah tawab punya nagis diber tawab atau berarti ke boga perasaannutobate lain-anging lantaran diaingtaya asma Allah tawab sedangkanaitawa ma Allah berartinya na lobat tawab diberek Allah ta sedangkan tawab asma Allah boga perasaan nutobat lain-laining Allahhur ja ja

nu tobat ya da laininggusya Allah sebab aswala tawa diaings gitu omong kurasa egke setiapnya dat tobat rasaasa ante Allahke-lemanu tobat anukir istighfar di masjid dukir istighfar di mushoukir istighfar di mana baik etat ditaj kugus Allah sebab dilahnges Buga ma tobatti punya kitanya na ditajali kentuk lainnya na nukir Ijiq parte asma Allah nu nyaning ka jelelma etak ketika ya jelelma Subrullah kadang ku celi urang mas gut nyana suaranya anak tapi kuali-wali Allahmah lain dei ditajalikenho horenganan nukir tobatteh ayaah asma Allah nyaning kanya na mual pati patinya istighbar la digeraken ku Allah ku urangu jauh teka rasa kuali Allah maka nyawaapwali Allahlirik oh, ahli tobatnyawa sebabun ayat tanda sebabnya na pengalamandina tobat gitulah orang nyaritakan tentang pertobatan murtad tobatan murtadah nggak harapkan di negara urang wall alam datang kairhaharapan maaya cuman pelaksanaanhan gente sama urusan negara nu penting mau urang baik bisaken tobat gagu Ya Allah subhanahu Wa Ta'ala